macam bersih Tapi sejak ada video yang dia letak something tu Aku dah takut lah pakai kettle So normal layout Sepah sikit Sebab semalam aku sampai tu tidur kan, Mandi, makan, tidur So ni setup dia Meja ni okey, not bad Tak ada chiller Tak Unibar Oh, ada lampu ni menu yang boleh order hmm, RM5 2378 so boleh lah ok lah TV normal setup uh, bilik ni ada bagi dua katil single tapi so far dia setup untuk seorang je lah so ni memang tak ada apa pendatang memang tak ada apa ada katil untuk satu orang So aku cantumkan jadi macam ni lah Lampu, meja Ada sikit Kupu-kupu Aircon uh, Aku tak tahu macam mana nak slowkan dia Sejuk sebenarnya tapi Tak ada remote ke apa semua Makanan hmm. Sini dia malah cuci So Itulah dia masuk dalam ni je Anyway, okay je Kata c'est des lents. So, berhenti mail macam ni lah. Fusi kat luar. Kursi kat luar. Makanan pun letak luar. So, bilik aku 2109. bila dia kalau dia agak bisik ah, aku agak kecewa sebenarnya sebab orang lokus ni kata tempat bintang so toilet ni kalau buka ni mengam-mengam hmm. and then cermin and then view untuk bilik ini wah banyak lampu musuh ni Yelah Tu dia Legoland Ni the view Okay So Untuk uh, Quarantine ni memang more than enough lah Memang Terbaik sebenarnya Terbaik And diorang kata makanan kat sini lah paling sedap sebenarnya tapi untuk bercuti kalau dengan family uh, Kalau ikut harga Mungkin berbala lah kot Sebab aku tak pasti lah apa-apa harga dia Apapun, thanks uh, staff KKM for waiting. Yeah! Dua belas bulan enam. Yes, mana mana pilih kat sana. Okey. Ha, jadi kau untuk buat second test. Itu saja. Ha, itu macam macam saya kan. Ha, sini. Okey. Ha, tu je. Kalau pos pun rasa tak dalam situ lah. Just get ready je dalam tu. Oh, orang pun tu Yes, betul. Just get ready je dalam area tu. Nanti dia orang akan panggil flow by flow. Ha. Oh. Tunggu dia panggil. Alright. Okey. Kita masih wafer lagi kan? wait sebab. Wafer sebab dia tak. Oh, ya. Yeah. sebab dia orang dah busy. Dia orang mesti tutup kedai? Ah, yes, dia mesti oh. untuk discharge kat bawah. okey. Sorry ya. Okay. Okay. Lah, tak pasti. Ah, kena. Terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Last meal of the night. Uh, this it. I think this will be the last meal. Lah. Uh, and then tomorrow I'll be leaving. So we'll see. Uh, nampak je sedap. sauce nasi I, telur mesin timun this is ikan normal eh sayur